ဗုဒ္ဓဟောကြားစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကို ရှော့ချခြင်းဤမြအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဗုဒ္ဓဟောကြားစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုရှော့ချဤမြဒီနေ့ဒီတရားကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့အတိုင်း ပိဋကတ်စာပေက ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောပြောမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလေးနဲ့အာယုံထားပြီးတော့မှတ်သားစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုရသော်ဘုရားတရားတော်ဆိုတာနံပါတ်1နာယူမှတ်သားကြရတယ်နာယူမှတ်သားပြီးတော့မပြောက်ပြက်အောင်ဆောင်ရက်ဆောင်ထားပြီးတော့ မိမိဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့လေးလံသုံးသက်ဆင်ခြင်ကြဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ခြင်းဆောင်ရမယ့်ဟာကိုဆောင်ခြင်းဆိုတယ်ဒီလမ်းအတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုံးမှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတွေဟာမိမိပုံမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ် မကြမ်းမမာလို့ဆေးကုသခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တဲ့ယောဂကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ရှောင်းရံနဲ့ဆောင်းရံတောက်သုံးရံဆေးပြားပေးထားတဲ့အခါမှာမိမိတို့မတည့်တဲ့အစာများကိုရှောင်ခြင်းစိတ်မမှန်တောက်ခြင်းလိုက်နာခြင်းဖြစ်တာလဲ ယောဂပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရနိုင်ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလဲဆုတောင်းနေရမယ့်အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နာယူမှတ်သားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာမှအကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာကိုဘာသာလို့ခေါ်နေကြတော့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုသာလည်းဖြစ်တယ်နော် အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုများကိုလျှော့ချတဲ့နီးတွေ Buddhist way of stress reduction လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်လောကကြီးမှာ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဟာ လူတွေမှာတနေ့မဟုတ်တနေ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွေ့ကြုံနေကြစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကနေကင်းလွတ်ပြီးသာဝရပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြားမှဆိုရင် မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်အောင်မြင်လောက်ပဲလောကကြီးမှာအစဉ်ပြေနေနေ လူတွေဟာစိတ်ဖြစ်စီမှုဆိုတာတွေ ਨੇ တနေ့တစ်ချိန်မှာကြုံတွေ့ကြအဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ရှော့ချမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေနည်းဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်မှုပြောထားတယ်ပေးထားတယ် ဓက်ခံကာပတံတာဓုလူလောကမှာနေထိုင်ပြီဆိုရင်ကိုလောက်ကင်ဆောင်းတောင်းရတဲ့အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါဟာဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ် နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုကြွန့်ကျင်မှုရှိပန်ဝိပိစင်စဘောဇနာလုပ်ငန်းကြွန့်ကျင်မှုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးဓနာမိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်မိမိမိသားစုမှာစနစ်တကျခွဲဝေသုံးစွဲမှုဟာလည်းပဲ လူဘဝမှာအဆင်ပြေစေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါလည်းလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါနှစ်ခုနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုတမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကင်ကောင်းတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းမိသားစုနဲ့ပြောပြောရှင်ရှင်ခွဲဝေသုံးတယ်ဒါရင်ပြီးရလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ခုကဘာလဲလို့ဆို အဟာသောအထလာပေတုအောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမော်ကြွားပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်မိုးမမြင်လေးမမြင်ဘဝင်မြင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာကြာဆုံးကြီးရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ကြီးပွားပြီးအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာမောက်မာခြင်းမော်ကြွားခြင်းဆိုတာကိုမရှိခြင်းဟာလေလူ့ဘဝမှာ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လို့တတိထားအရာတစ်ခုပဲဘောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့အထဗျပတ္တိအပြထောလောကကြီးမှာအဆင်မပြေဘူးတခုခုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတယ်စေဝါရေးအဆင်မပြေဘူးလူမှုရေးအဆင်မပြေဘူးအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေမှုတွေတခုခုဖြစ်လာပြီ ကျမ်းမာရေးအဆင်မပြေဘူးတခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုခုနပြောတဲ့ stress ဆိုတာဝင်လာတယ်ဖြန့်ထဆိုစိတ်နှလုံးတွေတုန်လှုပ်ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်ပြီးတောကတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုပျက်စီးမှုကျုံးလာတဲ့အခါမှာတဲ့စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်မှုမရှိအောင်စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီအချက်၄ချက်ပဲဒီအချက်၄ချက်လုပ်ငန်းကြွကြရမယ်ရလာတဲ့စီးပွားကိုမိသားစုနဲ့မျှဝေသုံးစွဲတတ်ရမယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့အခိုက်မှာဘဝင်မမြင်ရဘူးအေးအစင်မပြေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်မကြရဘူးလို့ဆိုဒီအချက်၄ချက်ဟာ လူလောကလူတွေအတွက်အစဉ်ပြေစေမဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါတွေဟာဒီတိုင်းလှုပ်လို့နဲ့ရလာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ခုကတော့နောက်အချက်နှစ်ခုအင်တန်မှအရေးကြီး။မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမပါဘဲနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာလျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲရင်းတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီအချက်ဟာအခက်ခဲဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေဟာလည်းတနေ့မဟုတ်တနေ့မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရဆိုပါစို့စီပွားရေးအဆင်ပြေနေတယ်ကျမ်းမာရေးကအဆင်မပြေဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှမိသားစုဆိုလဲ မိသားစုကြမ်းမာရေးပူပန်ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ကြမ်းမာရေးပူပန်ရတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆေးရုံကြီးတွေဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကျမရေးအတွက်ပူပန်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလောက်များနေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုကျမရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာပူပန်ရမှုတွေကအလုံးကိုများတယ် ဘဝတစ်ခုကအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူမှာယောဂဝေဒနာခံစားလို့ဘဝနေကုန်းချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လေစိတ်အပူဆုံးအချိန်သူကိုယ်တိုင်သာစိတ်ပူတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်းစိတ်ပူကြတာအဲ့ဒီလိုစိတ်ပူမှုတွေဘာနဲ့လျှော့ချလဲရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာ ဒါကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာတခြားဟာတွေနဲ့စိတ်ပူစရာတွေဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တော့လေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကျုံလာပြီဆိုရင်လူတွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတာအဲ့ဒီ stress ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာအဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဆိုရင်တောကတောကဆိုတာတစုံတစ်ခု မလိုလားအပ်တဲ့အချက်တစ်ခု ဖြစ်တော့မယ်ဥမာမဲ့ယောဂဖြစ်လာတယ်သို့မဟုတ်ญาတုဆုံးရှုံးမယ်သို့မဟုတ်စိစိမ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးမယ်ကိုကိုအတွက်ကောင်းကျိုးမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခု လာတော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လေလူတွေဟာဆိုရင်ညအေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလဲဆိုရင်ညတယ် ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြတယ်လူမျိုးရေးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်တော့ကတွေ worry လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ worry ဆိုစိုးရိမ်တော့ကဟာ universal problem ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကလူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ဒီတောကရှိနေကြလူတိုင်းရှိနေတဲ့တောကတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတောကကိုဘာလဲလျှော့ချအောင်ဒီတောကကိုဖြေပြောက်တဲ့နီလဟာဘာလဲလောကလူတွေကတော့အလွယ်တွေးလေးရှိတယ်မိတ်ပြလိုက်မယ်သို့မဟုတ် ဒီဆေးဝါးတွေအသုံးပြုပြီးတော့အပျော်ဘက်ကိုဥလှဲ့နေလိုက်မယ်ထွက်ပေါက်တွေအမျိုးမျိုးရှာကြတယ်လောကလူတွေထွက်ပေါက်တွေမျိုးသို့တော့အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေနဲ့ရှာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရဘဲနဲ့တောကဟာရှိနေမြဲပဲဝရိစကိုကိုစဉ်းစားကြည့်တချို့ကပြောကြတယ် သားသမီးလည်းပူစရာမရှိဘူးသူ့လောက်ကင်နဲ့သူဖြစ်နေပြီမိသားစုအတွက်ဘာမှပူစရာမရှိတော့ဘူးစီးပွားဥစ္စာအတွက်လည်းပူစရာမရှိဘူးအလုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ကြားတဲ့ကပူစရာဆိုတာပေါ်လာဗျာဟာပူစရာပေါ်လာအသက်ရွယ်ကြီးလားကျမရေးချို့တဲ့လားပူရပြီလေနောက်ဆုံးပူရတာအပူနဲ့ပဲ ဆုံးတတ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်လူဘဝစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုဆိုတာလေတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့လူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဝရီဆိုတဲ့တောကအဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့တရားကိုဘာနဲ့လျှော့ချမလဲ လောကလူတွေကတော့ဒီမျိုးမျိုးနဲ့ရှော့ချဖို့ကြိုးစားကြတယ်အောင်မြင်မှုရောရရဲ့လားတမန်ဖြစ်စည်းလေးတွေနဲ့ဒီတောကသာဝရပျောက်ွယ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရဲ့အဆုံးအမမှတပါတခြားမှမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခါဒေါမနတလို့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတစ်ခုလည်းရှိတယ်လူတွေဟာ ကိုယ်စိတ်အလိုမကျလို့ရှင်တအုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကပျက်စီးမှုကြောင့်တောကဖြစ်ရတယ်လို့ပဲစိတ်အလိုမကျခြင်းကြောင့်လည်းဒေါမနတစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဆိုတာဖြစ်နေပြန်စိတ်အလိုမကျဘူးအလုံးအစဉ်ပြေးနေတာတောင်မှပဲစိတ်ဆိုတာအလိုမကျဖြစ်နေတတ်တယ်သာသမီလိုမကျ အဲ့ဒီလိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလိုမကျကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေကြောင့်လူတွေဟာဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်စိတ်အလိုမကျမှုစိတ်ခံစားမှုတွေဟာဖြစ်လာတတ်တယ် mental unhappiness လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့မပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုဆိုတာဖြစ်လာခုနတောကနဲ့သူကခံစားဖို့ရင်မတူဘူး တောကကဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက်စိုးရိမ်တာဒါကစိတ်အလိုမကျလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဒီစိတ်ဖြစ်ရှိမှုကလည်းဘယ်နည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာကြမလဲဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဟောနောက်တစ်ခုကုတ်ကုတ်ဆလောကလူတွေဟာ လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကြတော့မလှုပ်မိဘူးမလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာတွေကြတော့လှုပ်လိုက်တယ်မပြောတဲ့နာပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့နာမပြောလိုက်မိဘူးအဲ့ဒီအတွက်လူတွေဟာစိုးရင်တော့ကယောက်ျားပြန်တယ်ပေါ့ဒါကို remorse လို့ခေါ်ကုတ်ကုတ်ဆာတဲ့နော်အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ဆာဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စည်းမှုဟာလည်းပဲ ဒေါသနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကုတ်ကုဆဆိုတာလေလူတွေတိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားမှုတွေတစ်ခုရှိလာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လျှော့ချမလဲကိုယ်တဏ္ဍမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့တားဆီးမလဲဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားက မိုင်းစင်တာတိချင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုဗဟု ပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တခြားဘာသာတွေကြတော့ call center teaching call ဆိုတဲ့တကိုးရှင်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမကြမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး mind center teaching အသီးသီးမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေ အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုရအောင်ရှာဖို့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့မှာအကျဉ်းကျနေတဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးထွက်ပေါက်ရှာရမလဲဘာကြောင့်ဒီစိတ်တွေဟာဖြစ်လာရသလဲဆိုတာဒါတွေကို ရှင်းလင်းဟောကြားတော်မူတာမြတ်စွာဘုရားစိတ်မှာ ညစ်ညူးစေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေရှိသလိုဖြူစင်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းရှိတယ်။လောကလူသားတွေဟာပမာတွေလည်းပြောတယ်လေစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုစိတ်ညစ်လို့ရှိရင်တရားတွေဟာအကုန်လုံးညစ်နွမ်းသွားတာပဲစိတ်ဟာအဓိကကြတာစိတ်ဖြူစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားတွေဖြူစင်မှုရကြတယ် အဲ့တော့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘာတွေလဲ mental impurity လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေလူရဲ့လူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မှာချင်းညော်စွက်ကပ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတာလူတွေသိကြတယ်စိတ်မှာဆွက်ကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လို shop ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတွေမှာမှနီလန်းပြပါတာလောကလူသားတွေက physical body မှာညှဉ်းနှွမ်းနေတာမိမိတို့ဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစားတွေညှဉ်းနှွမ်းနေတာတတိထားကြတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုပျောက်အောင်ရှော်ဖွတ်တဲ့နီလန်းတွေကိုသိထားလို့ အဲ့ဒီနီလန်းနေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်ကြတယ်သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ mental defilement mental impurity စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာကြတော့ညစ်ကြေးတယ်လွတ်တောင်မသိဘူးလျှော်ဖို့ဖို့ဖို့ဆိုတာဝေးတာเนาะစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ငါစိတ်ထဲမှာလက်ခံပြီးတော့မထားသင့်ဘူးစိတ်ရဲ့ အညစ်ကြေးတွေပဲလို့တောင်မှမသိလောက်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီအညစ်ကြေးတွေဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်ပူလောင်စေတတ်တဲ့အညစ်ကြေးတွေကခုနပြောတဲ့တောကဆိုတာလည်းအညစ်ကြေးတစ်ခုပဲဒေါမနတာဆိုတဲ့ mental unhappiness ဆိုတာလည်းအညစ်ကြေးတစ်ခုပဲကုတ်ကုတ်ဆာဆိုတဲ့ remorse ကလည်းအညစ်ကြေးတစ်ခုပဲဒါက စိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့ဆွဲနဲ့ပတ်သက်တာအေးစိတ်ဓာတ်တွေမြင့်တက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးဖြစ်ဖန်တီးသွားတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ဘာတွေလဲမာနနော်မာနဆိုတာဘဝမြင်တာကိုကိုထင်ကြီးတာကိုအရေးချင်းကိုအထင်ကြီးလွန်းတဲ့မာန တစ်ဖက်သားကိုအဖက်မလုပ်လို့တဲ့မာနအဲ့ဒီမာမာနတွေဟာလည်းပဲလူဘဝမှာမေတ္တာပြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အရေးအကြောင်းရှိလို့ရှင်လူတွေမှာထိုမာနရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလှလှပပခံစားကြရအောင်နောက်အများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့လောဘလောဘဆိုတာလိုချင်တာလဲလောဘ မရရင် မရခင်လိုချင်တယ်ရပြီးရင်ဆုပ်ကင်သိမ့်ပိုက်ထားတယ်တွေ့တာထားတယ်မရခင်လိုချင်ပြီးတော့ရရင်ဆုပ်ကင်ထားတတ်တဲ့လောဘတချို့ကတော့ဆင်ញေးပေးကြလိမ့်မယ်လူဆိုတာလောဘရှိမှအောင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတယ်နော်လောဘမရှိရင်စီးပွားရေးတောင်မဖြစ်ဘူးလို့အောင်းမေ့ကောင်အောင်းမေ့လိမ့်မယ်သို့တော့ လူတွေဟာစီးပွားရေးအောင်မြင် ကြီးပွားနေတာကိုတလွဲကို သွားချီးမွမ်းလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘကလိုချင်တာပဲရှိတယ်ကြီးပွားတာကဘု து ကြောင့်တော့ဆိုရင်လုံလဝိရိယနဲ့အတိညာကြောင့်ကြီးပွားတာအဲ့တော့လောဘကြောင့်ကြီးပွားတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးစီးပွားရေးပညာတွေသင်စရာမလိုဘူးလေလောဘရှိနေတာနော်လောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူး ကြီးပွားတာဟာဝီရိယနဲ့အသိပညာကြောင့်ကြီးပွားတာဘလို့လောရတယ်ဘလို့ကံရတယ်ဝေကြေတနာဘလို့ကြီးပွားအောင်လောရမယ်ရှာရမယ်အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လောရမယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ပညာကြိုးစားအားထုတ်မှုလုံလဝီရိယဒါတွေကြောင့်ကြီးပွားတာကိုလူတွေက လောဘကြောင့်ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေတာလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာတခုမှမရှိဘူးလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပါတော့သခိုးဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ် နော်လောဘတက်တက်ဆိုရင်တကုပဲဖြစ်ပါလေသူများပစ္စည်းယူခြင်းနဲ့ကပိုင်းနိုင်တို့ဘာတို့အဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်မှာလုံလဝိရိယနဲ့အသိပညာကြောင့်သာကြီးပွားတာဖြစ်တယ်လောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးအေးထို့တူပဲမာနကြောင့်ကြီးပွားတယ်လို့တချို့ထင်လိမ့်မယ်မာနဆိုတာရှိတဲ့နဲ့မာနမရှိတဲ့နဲ့မာနနှစ်ခုတော့ရှိတယ် ရှိတဲ့မာနဆိုတာသူတစ်ပါးကိုစော်ကားတဲ့မာနမဟုတ်ဘူးသူတွေသူများတွေတောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သေးတာပဲငါလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပဲဆိုတဲ့မာနမျိုးရာထာဝမာနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာနမျိုးကြတော့ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့မာနမျိုးလို့ပြောတယ်ကြီးပွားတွတ်တဲ့မှုကိုဥတီပေးထားတယ်အဲဒါဖြင့်လူတွေမှာလောဘကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တယ်လောဘကြောင့် ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုလောဘသည်ဘသူကို မွေးဖွားပေးနေတုံးဆိုတောကကိုမွေးဖွားပေးတယ်လောဘရှိလို့တောကဖြစ်တယ်လောဘဆိုတာမရသေးရင်လိုချင်တယ်ရပြီးရင်ဆုပ်ကင်ထားတယ်တွေ့တာတယ်ခင်မင်းတယ်ဒါလောဘရဲ့သဘောတွေလောဘရှိလို့တောကဖြစ်တယ်လောဘဆိုတာမရသေးရင်လိုချင်တယ်ရပြီးရင်ဆုပ်ကင်ထားတယ်တွေ့တာတယ်ခင်မင်းတယ် ဒါလောဘရဲ့သဘောတွေအဲ့တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ attachment အဲ့ဒီ attachment ဆိုတဲ့လောဘဟာစွန့်ရင်စိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်နော်စွန့်ရင်စိတ်ကိုဖြစ်ပွားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဏှာယဇာယတိတောကောတဏှာကြောင့်တောကဖြစ်တယ်ကာမတောဇာယတိတောကောလူချင်းမှုကြောင့်တောကတွေဖြစ်တယ် တောခဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘယ်နေရာမှာ တွေ့တာမှုရှိရှိရှိတဲ့နေရာမှာတောကဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်လို့ရှင်တောကလွတ်သွားအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုမလျှော့ချဘဲနဲ့တောကကိုလျှော့ချမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲမိကိုမလျှော့ချဘဲနဲ့ပူတာကိုလျှော့ချလို့မရဘူးเนาะ မိကိုလျှော့မှ ပူတာကိုလျှော့လို့ရဘာကြောင့်လဲမိကြောင့်ပူနေတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်သောကဘသူကနေမွေးဖွားပေးနေတာတော့ဆိုဟောဒီတွေ့တာမှုတဏှာဒါကြောင့်မို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင် where there is attachment there is worry ဆိုအဲ့ဒါနော်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာသောကဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့် လူလောကမှာကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မသိသေးဘူးသိလာလို့တူနဲ့တူခင်မင်းလာတယ်ဘဝခရီးလွယ်တွဲချပြီမသိခင်တုန်းကသူ့အတွက်ပူသလားလုံးဝမပူဘူးသိလာပြီလက်တွဲပြီဆိုရင်ပူပြီလေနော်ဒါကလူနဲ့ပတ်သက်တာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာရောကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်ဘယ်သူမှမပူဘူး အေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုပစ္စည်းဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပူတော့တာပူတယ်တမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်ရင်မပူကြဘူးလူတွေအေးအကြောင်းညင်ညွတ်လို့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးအတွက်ပူပြီလေလူတွေပူတော့ပါလို့တော်ရိခမလုံးမချုံနေဖြစ်လာမလုံးမချုံနေဖြစ်လာ ဒီပစ္စည်းအတွက်စိတ်မချတာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါလောဘကတောကကိုမွေးဖွားပေးတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အရာဆွတ်နှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မပူတော့ဘူးလေတိုက်ခန်းတစ်ခုပိုင်ထားတယ်အဲ့ပိုင်ထားတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုစိတ်ပူလောင်မှုရှိတယ်ကားတစ်စီးဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီကားတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်မှစိတ်ပူမှုရှိတယ် အေးကိုစိတ်ပူတဲ့အရာတခုသူများလက်ထဲရောင်းလိုက်ပြီးရောင်းလိုက်လို့ငွေချေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒါတွေကုန်ပြောက်တောကပဲရောက်တော့ငွေတုပ်ကြီးနောက်လိုက်သွားနော်ပူလောင်မှုတွေပြောင်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာတဏှိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားစဉ်းစား သောကဘယ်လာနေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားအေးဘဝကျင်မော ဖြစ်လက်တွဲနေကြတော့ကတူတူလက်တွဲနေတဲ့အချိန်မှာတခုခုဖြစ်မှာပူလောင်ကြစိတ်အခမ်းမသိလို့ divorce လုပ်ပြီးရင်တိတ်မပူပြန်ဘူးဒီလိုလေအဲ့တော့ပူလောင်မှုတို့အပူပန်မရှိမှုတို့ဆိုတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်အကိုပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုလို့လောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာအလုံးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကတလွဲကို ထင်ပြီးတော့လောဘရှိလို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးအတိညာရှိလို့လုံလဝိရိယရှိလို့ကြီးပွားတာလောဘကတောကကိုပဲမွေးဖွားပေးတယ် ကြီးပွားတွတ်တက်မှုအတွက်သူဘာမှမဆောင်ရွက်ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်သားထို့တူပဲစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေတည်းမှာဘာတွေရှိလဲဒေါသ hatred မုန်းတီးတယ်အလိုမကျဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုန်းတီးမှုစိတ်အလိုမကျဖြစ်မှုဟာလည်းပဲဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခံစားကြည့်လိုက် ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးနော်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုမွေဟောက်တကောင်ဟာဒုက္ခလေးနဲ့ထိလိုက်ရှုကနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲဒေါသဟာလေချက်ချင်းထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကရှုကနေဖြစ်လာသူ့ကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးတော့နောက်တစ်ခု ဒါဝကိတော်မီမိလောင်သွားတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်မဲကြံရက်မိလောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်မိလောင်မိလောင်တဲ့နေရာမဲပြီးတော့ကြံရက်တယ်လို့ထို့တူပဲဒေါသဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့မျက်နာဟာအင်တမကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နာ စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာမှန်လေးတစ်ချက်တော့အမြဲဆောင်ထားဒေါသဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့မှန်ကောက်ကြည့်နော်မှန်ကောက်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်တောင်လန့်ကောင်းလန့်တကယ်ဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုလန့်တော့ငါရုပ်ကြည့်မှဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒေါသအယုဆိုးကြည့်တန်တောမိဟာလောင်လိုက်ရင်အယုဆိုးကြည့်တန်သွားသလိုဒေါသကလည်းအယုဆိုးကြည့်တန်မှုဖြစ်စေဒါတွေမကဘူး ဒေါသဖြစ်နေလို့ရှင်မပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောမယ်ပြောပြီးမှဆက်ဆရာတွေဖြစ်လာမလုံတဲ့နဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးမှ ပြန်ပြီးတော့အဆက်ရအဲ့ဒါဒေါသရဲ့အဖြစ်တွေပဲဒါဟာ mental defilement လို့ခေါ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြပြီဟောဒီအညစ်အကြေးတွေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဒါတွေဟာစိတ်လိုမကြမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လို့ဒါတွေကိုလျှော့ချနိုင်ရမယ်ဘယ်နည်းနဲ့လျှော့ချမလဲဒါတွေကိုဟောတာနော်နောက်တစ်ခုအဖြစ်များတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဟဆိုတာတော့မာနဲ့တူတော့ဆိုသူကနည်းနည်းလေးရင်ရင်လေးယူနေတဲ့လူလိုပဲသိပြီးတော့မသိတာဘူးမောဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင် အယူမှမသိတာတဲ့အယူလို့ပဲ သူကြည့်လိုက်ရင်သဘောကောင်းပြုံးတယ်တယောက်တည်းကြီးနေမောဟကဘာလဲဆိုရင်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့် မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့မှုထင်တယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းမှားမှားရွေ့ရွေ့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းလွဲတလွဲတချောအဲ့ဒါမောဟရဲ့တတိပဲအဲ့ဒါလို့ ပြောလိုက်ရင်လည်းတလွဲတချော်လုံးလိုက်ရင်လည်းတလွဲတချော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကအကောင်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒါမောဟရဲ့ဖြစ်ပဲဘာလုံးလိုက်လုံးလိုက်လွဲသွားတယ်နော်ကောင်းမဲ့ထင်ပြီးလုံးမကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းမှုထင်လို့မလုပ်ဖဲနေအကောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်မောဟကရင်ရင်လေးနဲ့ယူနေတဲ့အယူလိုပဲသူကဒေါသလိုလိုတော့ရှူးရှူးထိုင်ထိုင်မလုပ်ဘူး လောဘလိုခြေမကင်မီလက်မကင်မီမလုပ်ဘူးသို့တော့သူလုံးလိုက်ရလို့ရှိရင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့ဘယ်တော့မှမတည်တတ်ဘူးအကျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့ဒီမောဟဟာလဲအမှန်တရားကိုမမြင်အောင် ဖုံးကွယ်ထတတ်သောကြောင့်သူဟာလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စည်းမှု ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အရာဖြစ်လို့သူဟာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအခြေတစ်ခုပဲလို့ ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပဲနောက်တစ်ခုအိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအတန်ဆိုးရတဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယအဲ့ဒီမှာအိတ်တာဆိုတာကကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာအကောင်းမမြင်နိုင်တာအိတ်တာ jealousy လို့ခေါ်တယ် လူတယောက်သူ့ဘာသူစ조사လို့ချီချီပွားသွားတယ်ကိုယ့်တဲ့တာသွားတယ်မရှုနိုင်အဲ့ဒါဂျလာစီဖြစ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာကိုကတားနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်တဲ့တာလာမှာကိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တာမစ္စရိယအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့အตาကိုသူများကို မဖြစ်စေချင်တာအိတ်တာဆိုတာသူများရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာလွန်နေမှုကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာလည်းပဲလူလောကအတိုင်းဝိုင်းမှာအလွန်ကိုဒုက္ခပေးပြီးပြဿနာတွေကိုဖန်တီးတတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေဟာ mental impurity တွေပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမှာ stress လို့ခေါ်ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေတောကာတို့ ဒေါမနတာတို့ကိုကိုစာတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေပဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေမကောင်းတဲ့ bad emotion တွေပေါ့နော်စိတ်ရဲ့ emotion တွေအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလျှော့ချရမယ်ဒါမှမဟုတ် Buddhist way of stress reduction ဘာနဲ့လျှော့ချမလဲမြတ်စွာဘုရားကတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်တော့မှာ ဟောထားတယ်တောကပရိဒေဝနံတမတိကမယတောကဆိုတာရဲ့ပရိဒေဝဆိုတာတောကဆိုတာစိုးရိမ်တာမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်လာပြီးရင်စိတ်ထဲမှာပူလောင်တဲ့တောကအေးမထိန်နိုင်လို့ငိုကြွေးရတဲ့ပရိဒေဝ အဲ့ဒီသောကပရိဒေဝတွေကိုကျော်လွန်မှုအတွက်တခုတည်းသောနီလာဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်လုံးဝကျော်လွှားနိုင်ဒုက္ခဒေါမနတဏအထင်ကမာယခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေကိုချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်လုပ်တဲ့နိလန်ဟာလည်းပဲတခုတည်းသောနိလန်ပဲ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့နိလတခုတည်းသောနိလအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းလောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဒီပူလောင်မှုတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဘာလဲဖယ်ရှားတာတော့လို့ဆိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်ရှော့ချပြီးတော့လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင်ဖယ်ရှားတာကတော့ပညာသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာ တမာရီစွမ်းအားတွေမြင့်တင်မှုပညာစွမ်းအားတွေမြင့်တင်မှုပညာကသာလင်သာဝရတောကပရိဒေဝစတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုလျှော့ချပယ်ဖြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်။ပညာနဲ့လျှော့ချ အဲ့ဒီမှာတတိပဌာဏသုံးပါတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပါလို့ဆိုတာပညာကိုရအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပညာရအောင်ပညာဆိုတာဘာလဲလောကလူတွေကလည်းပညာပညာနဲ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာရသော်ဗျာဟောတဲ့ပညာဆိုတာဘယ်လိုဟောလဲ တရားဓမ္မတို့ရဲ့တဘာဝအစစ်အမှန်တဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုအနေထားကို ထိုးထွင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပညာဟာအမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟဆိုတဲ့မသိနိုင်တဲ့မသိတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်။အဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒီပညာဟာ လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာလို့စာပေကျမ်းကမှာနှစ်ခုခွဲတယ်သို့သောလောကီပညာဆိုတာသာဝနေရေးသင်တဲ့ပညာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာကိုလောကီပညာလို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရာပညာဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရရှိလာတဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ကိုလောကုတ္တရာပညာလို့ခေါ်တယ်လောကီပညာနဲ့ဆိုရသောဝိပဿနာပညာနဲ့ ဝိပဿနာပညာကို ဖြစ်အောင်ပွားပြီးတော့မဲ့ပညာဖို့ပညာကိုရနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေအားလုံးရှော့ချပြနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုရှော့ချရုံမျှမကအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရသွားတယ်အမြင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လမ်းဆုံးသွားတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်စည်းမှုဆိုတာတခုမှမရှိတော့ဘူးစိတ်အလိုမကျမှုတွေဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးတဘာဝတရားကိုရှင်းရှင်းကြီးနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့် mental impurity ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအလုံးသူ့မှာတန်ရှင်းသွားတန်ရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မှု မရှိတာတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားပြီး အဲ့ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ကိုသူနိုင်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တွေကကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ရဘူးမနိုင်တာဘာကြောင့်မနိုင်တာတော့ဆိုရင်ခုနကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေလို့ပဲရွှေမှာရွှေဒီပဂရိရွှေတစ်ခုကိုဒီရွှေထဲမှာရောနေတဲ့တတ္တုတွေကိုတန့်စင်အောင် မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရွှေဟာကျွတ်ဆက်နေမှာပဲ ရိနှတောင်စတဲ့လက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးလေးတွေနန်းဆွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေကိုအညစ်အကြေးတွေကတန့်စင်အောင်လုပ်ရတယ်လှုပ်လာပြီဆိုရင် ရွှေဟာပျော့ပြောင်းပြီးတော့ရွှေစစ်ကြိုင်ကိုလိုသလိုပုံသွင်းလို့ရထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခုနကပြောရတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေရဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှဒီ ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပုံသွင်းလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့ဒီဖန်ဆီးမှုနောက်မှာလူတွေဟာတောကဆိုတာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေနေကြရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလျှော့ချတဲ့နိလန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ် မြန်မာလူမျိုးတွေပြောတဲ့တရားအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားဓမ္မအထုတ်တာကိုဘယ်ပုံအထုတ်ကြမလဲတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနိလန်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်တရားအထုတ်ပြီးဆိုတာနိလန်းနှစ်သွယ်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲလို့ဆိုလွင်ပါနေတဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခြင်းကတစ်ခု မှန်ကန်စွာသဘာဝတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းကတစ်ခု လွယ်မားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်တည်ငြိမ်သောလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတမထကျင့်တယ်လို့ခေါ်အမှန်ကန်သိအောင်ပညာဆွမ်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာတရားအထောက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာ တပထဆိုတာစိတ်လွင်မားနေတာတွေကိုထိမ့်ပေးတဲ့သဘောတမာတိစွမ်းဆောင်မှုနောက်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အမှန်အကန်သိပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝတွန်းလှန်ပြနိုင်တဲ့သဘောတမထကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုခိတ္တခဏဖယ်ထားနိုင်တယ်တန့်ထားနိုင်တယ်အေးသို့တော့ပညာလိုဖယ်ရှားပြီးတော့မပြတ်နိုင်ဘူး ပညာကမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေခုနပြောတဲ့စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှုတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းနှစ်သွယ်နဲ့ကျင့်လို့ရတယ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်တဲ့နည်းရှိတယ် ဝိပဿနာကိုတမထကျင့်ပြီးတော့မှတမထကနေအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းနှစ်သွဲပဲဘယ်နီလန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနီးကမှန်တယ်သူနီးကမှားတယ်လို့ညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးနီလန်းနှစ်သွဲနဲ့ကျင့်လို့ရတယ်နော်ဘယ်နီလန်းနဲ့သွားသွားတမထကျင့်စဉ်ကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကျင့်ရမှာဝိပဿနာကတော့မကျင့်မဲနေလို့မရဘူး မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဖို့ပညာမှလမ်းဆုံးတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုချဉ်ကပ်တဲ့အခါမှာတမထနဲ့ချဉ်ကပ်မလားသူ့ကြီးတိုက်ရိုက်သွားမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်တမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့တမထအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတမထပုပ္ပင်ကမဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ် တမထကရှေ့ကသွားတယ်ပြီးတော့မှတမထခြေခံပြီးဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဒါကနိလန်တသွေနောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာပုပ်ပင်ကမာဆိုဝိပဿနာကိုဓာရိုက်ကျင့်တဲ့နေခေါ်တယ်ဝိပဿနာကိုဓာရိုက်ကျင့်တဲ့အခါမှာတပထကိုအခြေမခံဘူးလို့ဆိုတာတမာတိကိုအခြေမခံဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတမထကိုအခြေမခံဘူးတခါတရံတမထနဲ့တမာတိနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုလေးကိုသိရတယ် တပဋ္ဌဆိုတာ technique ကိုပြောတာတခါတည်းကတမာဓိကိုပြောတာဝိပဿနာကျင့်လည်းပဲတမာဓိလိုတယ်အ ਨੇ ဆုံးဝိပဿနာကျင့်ပြီဆိုရင်ခဏိကတမာဓိနဲ့သွားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်ရင်ခဏိကတမာဓိနဲ့သွားတယ်တပဋ္ဌကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကျင့်တယ်ဆိုတာတပဋ္ဌကိုဥပ္ပစာရတမာဓိဆိုတဲ့အဆင့်ဇာန်တော့မရောက်ဘူးသို့သောဇာဏကတ်သွားတယ် ဆန္ဒကတ်သွားတဲ့တမာတိကိုဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တယ်။ဇန်ထိအောင်ရောက်သွားလို့ရှိရင် အပ္ပနာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတဝထကျင့်စဉ်ကိုဇန်အဆင့်မရောက်ခင်မှာလဲဝိပဿနာလမ်းကိုကူးလို့ရတယ်။ဥပ္ပစာရတမာတိကနေဝိပဿနာကိုကူးသွားတယ်။သို့မဟုတ်ဥပ္ပစာရကိုကြော်ပြီးတော့အပ္ပနာတမာတိရောက်သွားပြီးဇန်ရတယ်။ဇန်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတဝထကိုသွားတယ် ဒီနီလနှစ်သွဲပေါ့ဥပ္ပစာရသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာကူးတယ်အပ္ပနာသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာကူးတယ်အဲ့ဒါသမထပုပ္ပင်ကမဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သမထရှိသွားရှိပြီးတော့သမထကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဥပမာမဲ့ထွက်လေဝင်လေ မှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆန္ဒကတ်သွားသည့်ထီအောင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်တမာရီတွေကောင်းလာတယ် အဲ့ဒီတမာတိကနေပြီးအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကျင့်တယ်သို့မဟုတ်အာနာပါနကျင့်ရင်ကနေပြီးတော့ဇံရသွားတယ်ဇံရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသွားတယ်တဲ့ဒါကသမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာသွားတဲ့နည်းဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဘာလဲလို့ဆိုရင် ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုံနဲ့နာအဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နာတွေကဖြစ်စေယုံနဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုယုံနဲ့တွေအပေါ်မှာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောယုံနဲ့တွေရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားတယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယင်သိအောင်ကြိုးစားမယ်။နာမ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယင်သိအောင်ကြိုးစားလူရဲ့တဏ္ဍမှာ ကိုယ်တကုံလုံးကိုရှာကြည့်ယုံနဲ့နံကလွဲရင်တခြားမရှိဘူးတရဝါဆိုတာမရှိဘူးဒီယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးပဲလို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားသွားသည့်ထိအောင်ရှေးဥစွာကျင့်တယ်အဲ့ဒီဒေါ်ရိုက်သွားတာကြတော့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာခဏမြတည်ထန့်သွားတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိလို့ အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာအခိုက်တန့်အခိုက်တန့်လေးတွေဖြစ်ခိုက်ကလေးမှသိလိုက်တယ်ပြက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးမှသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခိုက်ချုပ်ခိုက်ကလေးတွေကိုသိနေတဲ့အတိတမာတိလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တာဒါကဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတဲ့နည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏိကတမာတိဆိုတာဝိပဿနာသွားတဲ့တမာတိကိုပြောတာနာဟိခဏိကတမာတိဝိနာဝိပဿနာမနာမတံမွေတိတဲ့ မထမကျင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခဏိကသမารိတော့ပါရမယ်တယ်လို့ဆိုလို့နော်ခဏိကသမารိဆိုတော့တိတဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တိုက်ရိုက်ကိုသွားတာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမารိလေးကိုဆိုလိုတယ်သူအဲ့ဒီခဏိကသမารိနဲ့သွားတဲ့နီးအဲ့ဒါလို့တရားအထုတ်ခြင်းဟာနီလန်းနှစ်သွယ်ရှိတယ် ဒီနီလန်းနှစ်သွဲကဘာထူးသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာဥပမာပေးထားတာရှိတယ်တမထကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တာကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်းတကန်းကိုကုတဲ့အခါမှာလေတို့တင်မောတို့နဲ့ကူးတာနဲ့တူတယ်တက်တက်တာသာသွားဝိပဿနာတက်ရိုက်သွားတဲ့လူကြတော့ ရေထဲမှာလက်ပစ်ကူးသွားတာနဲ့တူတယ်နော်ဝိပဿနာကြတော့လက်ပစ်ခူးသွားတိုက်ရိုက်သွားတဲ့နည်းပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ကပိုတက်တာတော့ဆိုသမထကျင့်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တာပိုတက်တာတယ်လို့ပြောမှာတက်တာခိုးခြင်းလို့ရှင်တော့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာသမထအရင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကျင့်တာဟာလှေစီးပြီးတော့ဟိုဘကံကူးတာလို့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်လို့ရှင်လဲလက်ပစ်ကူးသွားတယ်လို့ ရေထဲဆင်းကူးသွားတာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှာဥပမာပေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကတမာတိကိုတီးကြားထူထောင်မှုမပြုဘဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတာ။ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတာဉာဏ်နဲ့ပဲသွားတယ်။အဓိကကတော့ဉာဏ်ပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာကိုပဲတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်နော်။ ကလေးတရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တယ်နဲ့ပြောပြောထိုင်ထိုင်မထိုင်ထိုင်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာတမာရီတရားတွေဖြစ်ဖို့ပညာတရားတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းပဲဒါကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကိုသွားတဲ့အခါမှာတပဋ္ဌာန်ကသွားတာရှိတယ်ဒီဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတာရှိတယ်ဒီနီလန်းနှစ်သွယ်လုံးဟာကျင့်လို့ရတယ်လို့ပဲဒီလိုမှအငင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာလည်းဒီလမ်းနှစ်သွယ်ကိုပြထားတာရှိတယ်တခါဓမ္မဒါယတာတုတ်အထက်ကရာမှာဆိုရင်ဘာဝနာနယဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ထဲမှာနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သမထကိုအရင်ကျင့်တယ်တဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသမထထဲမှာပါတဲ့နန္တရားတွေကို ရှုပြီးတော့ဝိပဿနာသွားတယ်ဒါတနည်းအဲတချို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ မထကိုလုံးဝမသွားပဲနဲ့ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်ခြင်းနဲ့တဲ့ဒီလိုနီးနှစ်နီးပြဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နီးနဲ့ပဲသွားသွားကိုအစဉ်ပြေတဲ့နီးနဲ့သွားအဓိကကတော့ဝိပဿနာကိုသွားဖို့အဓိကပေါ့နော်ဝိပဿနာရမှအထုတ်နိုင်မှသူကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတာပေါ်မှာကျင့်ရတာဆိုတာတပဋ္ဌာနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ခုပဲကျင့်ရတာ မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံဆိုတာကျင့်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဝိပဿနာကျင့်ရင်ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတိတ်မဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့ရရှိလာတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ခြင်းဟာဘာအကျိုးရှိတာတော့ဆိုခုနပြောတဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလျှော့ချတဲ့နည်းတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပေးတာစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလျှော့ချလိုက်တယ် အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ဝိပဿနာအကျင့်ဟာတခုရီသောနိလမ်းပဲလို့ဆိုလိုတယ်ဝိပဿနာအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဆိုလျှော့ချနိုင်မှုတခြားနိလမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာနာတော့မှာဧကယနောအယံဘိက္ခွေမက်ခောတတ္တနံဝိတ္တုတ္တိယသောကပရိဒေဝနံတမတိကမာယတရဝရီစင်ကြယ်မှု တောကပရိဒေဝဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေဒီလွန်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာတခုရီသောနီလမ်းပဲဒီနီလမ်းနဲ့ပဲအာလုံးသွားရအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်လို့ပဲပြောပြောတခြားနည်းနဲ့ပဲပြောပြောဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုလျှော့ချတဲ့နေဟာတခုရီသောနေလိုက်မှဖြစ်တယ်ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့သမထကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပဲသွားရမှာတခြားနေလမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္နာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားဝဆေကထွက်ပေါက်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တရားကိုဖယ်ရှားခြင်းဘာနဲ့ဖယ်ရှားတမာရီနဲ့ဖယ်ရှားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းကောင်းအာယုန်တွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တွေတဏှာတွေ တခါလိုဘမရတဲ့အခါမှာဒေါသတွေကာမိစန္ဒပြာပါဒဟုတ်လားလိုရင် လိုရာရလို့ရှင်လောဘလိုရာမရတဲ့အခါပြာပါဒဒေါသအဲ့ဒီနှစ်ခုဖြင့်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်မှုရောကြခြင်းထိနာမိတ်တစိတ်လေးလွင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပူပန်ခြင်းဩဒိသကိုကိုစတန်တရားဖြစ်ခြင်းဝိသကိစ္စဆိုတဲ့ ဒီနိဝရဏတရားတွေဟာအတိညာကိုအပြော့သွားစေတယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုတမာရီစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်စိတ်ကိုဒီတတိပဌာန်၄မျိုးအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားပြီးဝိဇ္ဇင်9ပါးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီနီးကလွဲပြီးတော့တခြားနီးမရှိဘူးတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဒီပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာဒီလမ်းပဲ။ ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒီလမ်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာလဲဒီဒီလမ်းစဉ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းတတိပဋ္ဌာန်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားပြီးဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနန်းကလွဲပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တဲ့နိလန်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ Buddhist way of stress reduction ဆိုတာ သမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာလုံးသောဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့သိရှိနားလည်ပြီးမိမိတို့ဘဝမှာစိတ်တော်ကကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေကြလို့ရှိရင်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခြင်းဖြင့်သာလဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း